channel Gemini Libra Kali ini kita bakal main Mobile Legends lagi Tapi kali ini pakai Angela Dan kali ini juga kita bakal <laughs> Ini kita mabar sama si Aldos Oke bagus sekali Aldos By the way Aldos ini lagi ngetrol ya Ini katanya baru game keduanya Game play keduanya pakai Aldos pertama udah lama juga kita udah nggak main Mobile Legend sempet pensiun gini dan karena bosen akhirnya kita download ulang lagi Mobile Legend oke okay, oke okay, Aldos bunuh dong jangan malu-maluin lo biar punya oke okay, nice ambil kelomang kita debu juga pakai jaringan naik turun juga lagi ada gangguan kayak intercomnya gitu, waduh parah oh ada SMS notif executed parah parah parah wah <laughs> sorry das sorry das cuman kita kasih kita sih ya aduh aduh lebaran tetap mata bro mungkin karena sambil ngerekam jadi agak ada lag nya kita bakal setting coba udah ini sih oh jaringan teman-teman lihat ya sobat lihat sampai 200 lebih aduh apa ini sehat dulu sobat ayo terkomsel, bantu dong oke udah lumayan bagus lah sip sip sip, sip. dos dos kesini dos dos eh mau kemana lu dos dos oke kita nuk jangan terlalu terlihat nuk lah ya daun yang di atas ini kabur dia ngeliat tablos lihat lihat sini lihat bawah bawah aman sih iya aku bilang ini eh jangan dong jangan dong jangan dong jangan dong ini si monyet continuano per vinci An ally has been slain. Launch attack. Mari pengen lagi war. Kita bakal lihat nih. Oke, Albus menyerang. An ally has been slain. Iya, iya, iya. You have been slain. Oke, ini pertama kita menghadapi beberapa An enemy has been slain. Itu bawa menang gak itu? Dos, bantu bawa dong, Dos. Wah, wah, wah, Request backup. Ganggu saja lu. John, John, mundur aja, John. Initiate retreat. By the way, ini kita melawan Esme. Initiate retreat. Gabung sama si ini. Siapa sih manusia api itu? Manusia api nggak jelas. Oke, kita dong aku nggak kena. Kita masuk aja ke sini. Initiate retreat. Ranger, si Ranger. Eh, enemy has been slain. tapi perspiknya erahnya dong. Oh, masih anjir. Gak sia-sia lo first picknya. Launch attack, launch attack. Ambil launch attack. sama Esme. lepas tadi. team ya. destroyed a turret. Kalau yang penting kita menang. Kalau kita kalah, ya main lagi. Initiate retreat kalau kalah lagi ya udah hapus aja ML ya oke balik dulu kita balik dulu by the way bawa itu aman gak itu request backup pecah pecah pecah pecah lagi dong oke udah ada terus mesinnya kita ke mid aja request backup launch attack kita bersih ingin dulu dan iya si Dracula membantu kita bagus oh halus halus halus keluar dan kami waduh mundur mundur mundur dos mundur aja lu dos initiate retreat yuk mati dong ini bunuh bunuh Initiate retreat! Initiate retreat! Oh, what a thing I, know Request backup! Yeah, yeah, yeah. you mind you don't mind you don't. Launch attack! itu Aldos lagi multi kita bantu waduh ah, Aldos mati dong dan kayaknya kita bakal waduh tewas juga hmm. si vampir gak bantu si vampir ada kalah si vampirnya kabur kabur nice Oke bagi teman-teman yang belum subscribe minta bantu dukung channel ini dengan cara gampang banget subscribe subscribe itu juga gratis dan jangan lupa juga like ya Our turret has been destroyed like bagi kalian yang suka kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa Uh, Oke John, John, tenang dong, nice kita masuk ke John launch attack bantu dong si Johnnya MM oke bantu batul batul batul turtle resurrected soon mati kita gitu, oke nice Oke dong, oke dos, dos, dos, masuk dos Aja dos, awas M, M, M lagi tank <laughs> Si ya, Bener-bener kelihatan caranya pas lagi belajar ya. Ayo kita push Bagus satu tower hancur rata Mati dong Oh nice kill. Double kill. Launch attack. Oh ada sini Ayo kita hajar Ayo maju-maju dong Maju dong Oke aduh Ini seperti Oke ayo Ayo Your team destroyed a turret. Kita ngetartel. Launch attack. Solo turtle. Okay. Monster kill. An ally has been slain. kabur dong oke bagus bisa kabur dia kita nggak payah multi masuk ya Initiate retreat. Oh, kabur, kabur, kabur. Kabur. Oke, kita masuk ke Launch attack. An enemy nah, has been slain. Launch attack. Kita masuk. Darahnya unlimited edition ada batas atas dong bus launch attack ini dong kita bersihin ini launch attack oh si John iya iya iya you have slain an enemy mantap sekali your team destroyed a turret launch attack Oke, okay, dos. Udah mundur aja lu, dos, dos, dos, dos. Aduh si bosnya An ally has been legendary. Kita balap lari John Kita balap lari John Siapa yang menang John? Waduh ada tembok Our turret has been destroyed. Curang si John Initiate retreat. Eh Ranger mati Launch attack. Tujuan dia mati lagi kita bersihin dulu. Initiate retreat. Jalan bawah ini harus bersih dari kotoran-kotoran. Request backup! Initiate retreat! Initiate retreat! Okay, I don't, I don't mind you. Mind you, iya, gang. Gang, bang, gang, bang. An enemy has been slain! Launch attack! Ayo dong, geng An enemy has been slain. Mampus lagi dong. An enemy has been slain. nya Ya. Double kill. Launch attack. Request backup. belajar juga sih esmi. Oke, kita keluar dulu. Kita tinggalkan esmi. Bagus sih, esminya mau bisa menang. Are you Oh, Your team destroyed a turret! Request backup! Request backup! Initiate retreat! Launch attack! kita masuk eh Ranger, ayo ayo dong ayo oke okay, nice nice nice nice nice nice kita bunuh semuanya oke, Ini, An lagi, ayo ratakan semuanya. Ratakan semuanya. Aduh, wah, wah sakit, sakit, sakit. Your team destroyed a turret. Oh, Triple kill melindungi nggak sia-sia kita first pick apa eh, ya kita ya aja wow oh, gitu terlalu oke terima kasih buat sobat yang udah nonton video ini dan mimin sekali lagi minta bantuannya klik tombol like bagi kalau kalian suka atau klik tombol dislike kalau kalian nggak suka dan jangan lupa subscribe channel ini Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin ucapin terima kasih bagi kalian yang udah nonton. Bye-bye.